autism ဆိုတာအင်မတန်အဖြစ်များလာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးဒီ American CDC ခေါ်တာပေါ့နော်သူတို့ဌာနရဲ့ဒီကြေညာချက်အရဆိုရင်ကလေး68ယောက်မှာတယောက်ဒီ autism လက္ခဏာတွေရှိနေတယ် autism ဖြစ်ပွားမှုရှိတယ်လို့သူတို့ကကြေညာထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာပြည်မှာလည်းတော်တော်များများရှိပါတယ်အဲ့တော့ autism ဆိုတာစိတ်ယောဂတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး autism ဆိုတာကလေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေး နဲ့ဒီစကားပြောတဲ့အပိုင်းမှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က autism လို့သတ်မှတ်ဖို့အတွက်ဒီကလေးတစ်ယောက်မှာနှစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ခေါ်တာ criteria ခေါ်တယ်နှစ်ပိုင်းပြည့်စုံပါမယ်ပထမပိုင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးရဲ့တမားနဲ့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးစကားပြောတဲ့အပိုင်းမှာပြဿနာရှိရမယ်နံပါတ်2ကဒီကလေးရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနောက်အမှုအကျင့်မှာထူးထူးခြားခြား ပြဿနာတွေရှိရမယ်အဲ့နှစ်ခုရှိရပါမယ်အဲ့တော့ခုနကမေးသွားတဲ့မေးခွန်းရဲ့လက္ခဏာတွေကဒီအောက်တွေမှာဝင်သွားမှာပါအဲ့တော့ပထမတစ်ခုဖြစ်တဲ့ social communication ခေါ်တာပေါ့နော်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာပြဿနာရှိတဲ့အောက်မှာ၃ချက်ထပ်ခွဲပါတယ် autism လို့သတ်မှတ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီ၃ချက်စလုံးရှိရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နံပါတ်၁ကအပြန်အလှန်နားလည်မှုမရှိတာဟုတ်ကဲ့ရှင်နံပါတ်၂ကခုကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပါဇက်ကပြောသလိုမျက်နှာအမူအရာပါတယ်လက်ဟန်ချီရန်ပါတယ် body language autism မှာ ပါဇက်ကပြောတဲ့ language ကော body language ကောမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်နော်အဲ့နှစ်ခုအဲ့တော့နံပါတ်1အပြန်လည်နားလည်မှုမရှိဘူးနံပါတ်2 language မျိုးစုံမရှိဘူးနံပါတ်3သူ့အသက်အရွယ်အလိုက်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့အပိုင်းမှာလည်းပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့သုံးခုစလုံးရှိရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုဥမာပြောမယ်ဆိုရင်အပြန်လည်နားလည်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အထက်မှာသူ့သွားမြှူလို့ပြန်မပြောတာသူ့သွားပြောလို့ပြန်မပြောတာနော်မျက်လုံးချင်းဆိုင်ပြီး မပြောတာနော်ကလေးမလို့ဟာ6လတစ်နှစ်ကလေးလေးပွေဖက်နန်းရှုပ်လိုက်မယ် तू မကြိုက်ဘူးပြန်မတုံ့ပြန်တာနော်အဲ့တော့ကလေးချင်းချင်းကစားနေတာကိုတမားကစားတာလိုက်အတုမခိုးတာဒါတွေအားလုံးဟာအပြန်လည်နားလည်မှုမရှိတဲ့အပိုင်းမှာပါတယ်လို့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားပြောနောက်ကြတာဒါတွေအားလုံးကလည်းဒါအပြန်လည်မဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်ဒုတိယအပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီ language တွေပေါ့နော်မျက်နှာအမူအရာတွေမကောက်ဘူး body language တွေပဲ तू မသုံးနိုင်ဘူး အဲ့တော့ autism ကလေးတယောက်ဟာသူတခုခုလိုချင်ရင်ပါဇက်ကလည်းမပြောဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အမူအရာလည်းမပြဘူးလက်ညှိုးလည်းမထိုးဘူးနော်ဥပမာဒီရေခွက်ကို तू တောက်ချင်တယ်ဆိုရင် तू လှမ်းတောက်ရင်တော့တောက်မယ်ဒါပေမဲ့ तू တစ်ခါလေး तू မတောက်ဘဲနဲ့စကားလည်းမပြောဘဲနဲ့လက်ညှိုးလည်းမထိုးဘဲနဲ့သူ့နားမှာရှိတဲ့အမေရဲ့လက်ကိုသွားဆွဲခေါ်လာတယ်ဆွဲခေါ်လာပြီးတော့အမေလက်နဲ့ဒီခွက်ကိုသွားထိထိမယ် so that means သူကပုံမှန် language ကိုမသုံးဘဲနဲ့အဲ့လိုထူးထူးခြားခြား language တွေသုံးတယ်။နောက်ခမရဲ့မျက်နှာအမူအရာကို तू မဖတ်တတ်ဘူး။ ဝမ်းနေနေလို့ဝမ်းနေနေမှမသိဘူးပျော်နေလို့ပျော်နေမှမသိဘူးသူမျက်နှာကြည့်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲတကယ်ဟိုမျက်နှာဖုံးတက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုး autism နိုင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့သူ့အသက်အရွယ်လိုက်ရှိရမယ့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုမရှိတာပေါ့အထူးသဖြင့်မူကြိုတက်တဲ့ကလေးတွေအကြောင်းတက်တဲ့ကလေးတွေမှာတယောက်တည်းလုံလီးဖြစ်နေတာမျိုးတွေပေါ့ဒါတွေကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု social communication မိုင်းမှာဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ နောက်ဒုတိယအုပ်စုဖြစ်တဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနောက်သူ့ရဲ့ဒီအမူအကျင့်ပိုင်းမှာ၄ခုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူဟာထက်ခါထက်ခါလှုပ်တတ်တဲ့အမူအကျင့်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့တခုလည်းရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ခုပြောနေလို့ဒီမှာနားထောင်နေတဲ့သူတွေကငါဒါရှိတယ်ဒါရှိတယ်ခုကျွန်တော်ပြောနေတာအားလုံးစုအောင်ပါပါเนาะတခုတည်းရှိုံနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ထက်ခါထက်ခါလှုပ်တဲ့ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်လက်ဟန်ချီရန်တွေပါတယ်ဥပမာတချို့ဆိုရင်ဒီလိုခါနေတာတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနားကိုရိုက်နေတာတွေရှိတယ်ပြီးရင်စကားတခွန်းလေးကိုပဲ တစ်နေ့လုံးစက်တိုက်ပြောနေတာတွေရှိတယ် repetition ပေါ့အဲ့ဒါတွေရှိပါတယ်ဒုတိယအုပ်စုကတော့ဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုအကျင့်ကိုပြောင်းလဲလို့မရတာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဆိုတာပဲပေါ့နော်ဥမာတချို့ကလေးဆိုရင်ဒီမြို့ဘက်ရထားသွားတဲ့လမ်းသားမှာနေတဲ့ကလေးကအဲ့ဒီနေ့မနေ့အဲ့ဒီရထားသွားပြီးမှသူထမင်းစားတယ်ရထားမသွားရင်မစားဘူးအဲ့တော့ရထားပျောက်ရင်အဲ့ကောင်မစားတော့ဘူးဒါမျိုးတွေရှိတယ်နော်ဆိုတော့သူထူးထူးခြားခြားအမူအကျင့်တွေရှိတယ်အိတ်ခန်ဒီမှာပန်ကာကြီးဖွင့်ပြီးတော့မှပန်ကာကိုကင်ပြီးမှ အိတ်ထာမျိုးတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့မှာသူတို့ရဲ့ဒီထူးထူးခြားခြားအမူအကျင့်တွေကိုဘယ်လို့မှပြောင်းလဲလို့မရအောင်နော်ဒီကနေမျိုးတွေကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီလမ်းကပဲသွားမှာတခြားလမ်းသွားလို့မရအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့အရန်အဲ့လို rigid ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါဒုတိယအုပ်စုပါတတိယလက္ခဏာကတော့ပါလဲဆိုရင်ခုနကအုပ်စုနေပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်တဲ့အဲစိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ၃နှစ်ကလေးပဲဒါပေမဲ့ तू က ဒီပါဠိတွေနော်ဘာသာစကားတွေတခြားဘာသာစကားတွေအရန်ကျွမ်းကျင်နေတာမျိုးတွေဒါကတစ်ဖက်ကကြည့်တော့အရန် bright ဖြစ်ပေမဲ့တခြားလက္ခဏာတွေနဲ့တွဲလိုက်ရင်သူ့မှာဒီဟာလေးတစ်ခုကဒါ autism လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ကျန်တာတွေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတွဲစဉ်းစားရပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုပဲကလေးကလေးချင်းချင်းမစော့ဘူးသူကလူကြီးနဲ့မှစော့တယ်အဲကလေးချင်းချင်းစိတ်ဝင်စားဘူးဒါမျိုးတွေလည်းရှိတာလေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါခုနကပြောသလိုပဲကလေးက10နှစ်17နှစ်ရှိနေပြီသူကဘာဆော့နေလဲဆိုတော့ဟို သဘုတ်တန်ကြီးကိုကင်ပြီးတော့တစ်နေ့လုံးဒီသဘုတ်တန်နဲ့ပဲတစ်နေ့လုံးလှည့်ပတ်ဆော့နေတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ interest ကပုံမှန်မဟုတ်တာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကနောက်ထပ်လက္ခဏာတစ်ခုပါနောက်ဆုံးလက္ခဏာတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒီအထီအတွေ့အမြင်အကြာနော်အာယုံခံစားမှုအရပါအဲ့ဒီမှာသူတို့ကပုံမှန်ခံစားမှုမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်ပုံမှန်ထက်နည်းနေမယ်ပုံမှန်ထက်အရန် sensitive ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာခုနကပြောတဲ့အစားအသောက်ကိစ္စပါလာတယ်သူတို့ရဲ့ရှာဟာဒီ ပုံမှန်ခံစားမှုမရှိတဲ့အတွက်ကလေးတော်တော်များများအစားအသောက်ကိုသူတို့တိတ်မခုံမင်ဘူးမနှစ်သက်ဘူးတချို့ဆိုရင်ပျော့ပျော့ကြီးပဲစားတဲ့အုပ်စုရှိတယ်တချို့ဆိုရင်ကျွတ်မှစားတယ်အာလူတော်မှပျော့ရင်စားမယ်ကျွတ်ရင်မစားဘူးဒါမျိုးတွေရှိတယ်တချို့ဆိုရင်ဒီတစ်မျိုးတည်းပဲစားတယ်အဲ့တော့အစာမစားဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကအဲ့ဒီမှာလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်လားတူပဲဥမာကျွန်တော်အခုတဲ့တဲ့ထိုင်နေရင်ကျွန်တော်ကထိုင်နေတာကိုကျွန်တော်ထိုင်နေမှန်းတဲ့မှန်းသိတယ်တချို့ autism ကလေးတွေကတဲ့နေရင် तू ကစောင်းနေထင်တယ်အဲ့တော့ तू ကစောင်းလိုက်တော့မှ သူကတဲ့တယ်ထင်တယ်အဲ့တော့သူကြည့်လိုက်ရင်စောင်းစောင်းကြီးနေတယ်နောက်လမ်းလျှောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်လမ်းလျှောက်ရင်ခြိဘွားနဲ့ကျမ်းမြင်နဲ့ထိရင်ကျွန်တော်တို့ကတာမန်ထိတာပဲဒါပေမဲ့ तू ကလမ်းလျှောက်လို့ခြိဘွားကျမ်းမြင်ထိတာကိုသူ့ရဲ့ pressure ကဘာမြေကြီးကိုအင်မတန်ဖိထားတယ်လို့ तू က sensitive အရန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू ကခြိတော့ကလေးထောက်ထောက်ထောက်ထောက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်ဆိုတော့ခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေအားလုံးဒီ autism တွေမှာ ရှိရပါမယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကလေးချက်ထည့်စဉ်းစားရပါသေးတယ်အဲ့ဒီ ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေဟာသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သူ့ရဲ့ဘဝကိုတော်တော်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့နယ်။နံပါတ်2ကခုနကပြောတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုလာတယ်။နောက်ဆုံးနံပါတ်3ကတော့ဒီလိုဖြစ်စေတဲ့ autism မဟုတ်တဲ့တခြားသောအုံနောက်အောင်ကျော်ယောဂါတွေမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတသက်ဒါကိုထည့်စဉ်းစားရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအားလုံးအချက်လက်တွေနဲ့ကိုက်ညီမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့က autism လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရှင် autism ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကကုသချက်ဒီဆေးမဟုတ်ပါဘူး။ autism မှာပျောက်တဲ့ဆေးမရှိပါဘူး။စောစောစီစီကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ပါတယ်။လေ့ကျင့်တဲ့အကြောင်းတွေစီကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပါတယ်။ early intervention နဲ့ training ဒီဒီကလေးတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ CFAM, caring for well-being.